Merci, Mikrofonki potrzebnej krobaska do kapka buta i domi to mam mikrze palce, to قلبی ما مرد بدی هر باری دیدن دیگلی پری خاری ما تر خوبه نبدن ما در خوبه تا قموندن تر خوبه دگانت در درخت ساکی دابری ما درخت شاهانه فرقیت دیدی چی خیر فرق داره حیاتی ما ما شرفه ما خراکی با ما زیت مار ما همون کسه کی فتکم در دلی تی دفان تی کسه کی به نخزین با نامی شیفایش نبگی مرتا برخ در گم کن کی نبین میلی بره دیگانه یا میگانه کن در جسین ما شیطانم کسافت ما ما برمیسن دیل баба дита кайфӣ шида маҳарраму мабанги ҳамиқа гап доштӣ гуфтӣ ака дилу торам шида ки быра полина ё полина ко буҷӯбыши мера ё ки мебаранд вобши мада бидон похе шумора каса ки нағзид ба шумора у каслохе зептон просто ябор кайфе панҷ минута роҳат бади умушта шата пасад кадан ақорат ки тераи раҳберакад эма фалона мура нагуф фақат дапад бадема быгом тера мурам чи нақшаҳо бадқати сухта рафта бефоида чи ба и дунё номарчи ки и дунёра гой ки тираи раҳ беракат эма фалона мура нагу фақат дапат бидема бигом тира мурам чӣ нақшаҳо бид қати сӯхта рафтак бефоида чӣ ба и дунё номарчи ки и дунёра гойдак осмони торики ишмон кай мебина рӯшанира чӣ ба чӣ хемада похе просто ёте дуршавира ишавира мара то охир мебара ё мекиша ё мефаму маниқша ё холӣ мешавад чанд шиша бадани течан баданади чашмои течан кевера мадум када чо кӯнам қади бади аҷанге мера и меҳра градуша сускад вахтои ёхирчота бад фамидум кофту кокам дидум парени качокта ачохта маме дидум уме дидузи баданта мегана дидиз асосай бадани заншаванда таки ер комуш моҳ меистод лавоштамазайлав ҳавому просто ради кайф буд мадда ястарваи ҳаром валлоҳ шикаст дили берут вақти гуфти гапара у пацан минаванес дихтай беномус кина кора е алломон биги бас кин хомӯш кина лови ишқта ту ба дил дамад қариб ма ба ишқ меҳра куштам биё қафаса холӣ ки пар ба қанатай шикаста биё дига золӣ наки ачоқм накунду даста ма баста ба банди хам тилави белдалом ка чи орзуҳо қатӣ доштм неки тақдир кайфалон кад فقط دقت بده من بگم ترمورم چی نقشه ها بد قدی سوخت رفتک بفایده چی به ای دنیا نمرچی که ای دنیا نگایده کی ترای ره برکب اما فلان اموره نگو فقط دقت بده من بگم ترمورم چی نقشه ها بد قدی سوخت رفتک بفایده چی به ای دنیا نمرچی که ای دنیا نگایده میگم چی کاره بگوی میکنم بیرون چی کاره بگوی میکنم هیچ کاره نمیخوام میخوام خوب موز میرم تا قدرم میگم هیچ کار نمیخوام با خدایا تا قدرم میخوام هیچ کار نمیخوام می دردیرم می کفازی میمرم با خدا